कोरली येतोय महाराष्ट्र माझा काय रे महाराष्ट्र तुझं सांगा मला फटकन चहा कोणाचा रे तुम्हाला आसाम यादी सांगा बरं का चहा आसाम घराला राखा नेपाळ फरशी राजस्थान पूल बांधायला बिहार हवा भरायला केरळ बोर मारायला आंध्रा गव्हाचं मशीन पंजाब दूध काढायला बिहार क्वालिडापूर एम पी यू पी मग आमचे नक्की कुठं आहेत आमचे मेले का बॉम्बस्फोट झाला आमच्या उलटले का आमचे आमचे फक्त डीजे पुढे बजा तो घरी गेला त्या पोरीला म्हणला इकडे इकडे ती म्हणली मा बापाला झालंच काय इकडे <clears throat> जर त्या पोऱ्याबरोबर दिसली तू मिली तू मिलीस तू आता कीर्तन ऐकून आलोय मी टेन्शन मध्ये ती पोरगी गेली त्या पोराला म्हणली मा नाच सोडून दे मा बाप पिसाळलाय मला तर हानील पण तुला तर भोगशीलच आता तो परे म्हणला तू माझी नाही ना कोणाची नाही तू नाही जगू शकत ती म्हणली मी कोणची होईल पण तूही म्हणाल अशी वाटत का इकिला आठ पोर ते धत वड वड आजी सापडीत असेल आजीनं चाललं असं आजी सोडून नातू नाही सांभाळले नातू सांभाळणे म्हणजे पीएच डी करणे तिनं आजीनं चाललं असं चाल कर पाहिला बरं नातू नाही सांभाळावं तर भाकरी नाही लय अवघड म्हाताऱ्या माडी होऊन आलो म्हाताऱ्याला प्रमोशन मिळालं पडी ते माडी नवरा कामावरून आला या हरामीनी तीनदा तीनदा जिना चढायला लागन म्हणून म्हाताऱ्याला घंटी गेली ताण लागली का घंटी वाजवायची भूक लागली का घंटी वाजवायची त्या म्हाताऱ्याचं नातू गेलं वर खेळत खेळत वर ते कार्ट घंटीच घेऊन आलं खाली अहो आळडू आळडू मेलं म्हातारं मग त्या पोराच्या बापानं त्या पोराला विचारलं का रे पेप्या तो बाबाची घंटी खाली का आणून ठेवली होती तो पोरे म्हणला बाबा आता बाबा गेलो कोण बाबा होणार आहे तो तो म्हणला माझाच नंबर आहे मग तुम्हाला मी पडी ठुल्यावर नवी घंटी कुडून आणू आतापासूनच ठुली अरे आमची बाई बादलीवर धुन धुती तीन वजे घासायची कापी ती चार मुळ्या उसाच्या तुडी ती तीन पोरांचा दबा करती बादलीवर धुन धुती उरेल ते खाती आणि इकडे गॅस पुढे चापला तिसऱ्या शिट्टीला भात शिजणार चौथ्या शिट्टीला भात वरणात उडी मारणार तरी ते रक्त कमी पडले मग राखेल भरा साखर चालत नाही वाळू खा बायको गेली नवऱ्याला सांगायला आपलं पोर कामाला लागला असं असं झालं त्यानं इंद्रीकडचंच कीर्तन ऐकलं होतं तो टेन्शन मध्येच होता ही गेली त्याच्यापाशी भुकली बरीच टाईम तो काय बोलला नाही त्यांना शिपाई माग केली चार पाच ठेवून दिल्या बायकूच्या तिला चक्करच आली ती म्हणली हा पिसाळला कसा एवढा यानं मला चाळीस वर्षात हाणलं नव्हतं एवढं हाणलं आणि त्या पोऱ्यानं ओळखलं आपली आई रिपीट केली म्हणलो आपला कार्यक्रम होणार ते पोरे गेला आणि मित्रांना म्हणला टेन्शन मित्र म्हणले रिलॅक्स दुसऱ्याच्या वाढदिवसाचं बोर्ड आपण ठोकायचं म्हणजे त्याच्या घरचे मेलेत का अय त्याच्या आपण आपल्यासाठी पराक्रम केला का अय वाढदिवस दुसऱ्याचा बाबू आपण ठोकायचे भिकारी आहेत का आपण बायको जरी आपण मेल्यावर रडत ती एवढी येडी नाही उतारे सांभाळून रडत ती एवढी येडी नाही बायको जर मी आपण जर मेलून बायको जर बोंबलाय लागली तर साधी बोंबल ती का देवान तुझी रांड रणकीन झालीन मेल्यान मला काला ठुलन त्यांना काला नेलन आता मी का राहते कान तुला सोडिते कान तुला का मी दिसत नव्हते कान तुला तेच बरी आवडले ना आगी कवडी ती सरनव टाकलो आणि दहा पाच बाया तिला माग वडी द्या दिल्ली करा बर अशी दिल्ली करून पा करा प्रयोग गरगाठीन एवढी का गरज गाठीन ती उलटी म्हणजे मला भेव वाटत आहे मी सावडायला येणार नाही बायको भामटी आहे भाऊ दारुडे लय नालाय रे लय नालाय सगळ्यात हलकट क्वालिटी म्हणजे बेवड्यांची त्यांना लाजा नाही आबरू नाही पोरांना वह्या नाहीत पुस्तकं नाहीत काही घरांमधल्या गोष्टी सांगण्यासारख्या नाही महाराज सोमवारी शाळा आहे तर पोर कपड्यासाठी आमचा भाऊन तुमचा भाऊ संगत जेवायला बसला लबाड बोलायचं नाही आणि तुम्ही भजे वाढायला आल्या एका वहीनं भज जास्त कोणाला द्या तुमच्या भावाला त्याच्या बापाची पेंट आहे हा एका कोपऱ्यात पबजी पाहतो आणि ही एका कोपऱ्यात टिकटॉक पाहतो दोघांना एकमेकाशी बोलायलाच वेळ नाही ही रंगली टिकटॉक मध्ये तो रंगला पबजी मध्ये नवरा कामावरून आल्यावर हो बायको म्हणती चहा ठेव का मग का दारू पाहिजे तिथे त्याला नवरा उभा आहे दडदडी तर बाई म्हणती काय लागत आहे काय माणसं आहे महाराज आपली बायको आपल्याला विचारी ती चहा जेवण झाल्यावर हो, पाणी देऊ का तुमची टाप नाही बायकोला हाक मारायची हे दारात गेलं का कडी बाजी ए ए पिंट्या बायकोचं नाव पिंट आहे का मी गेलो असतो लग्नाला बरं का पण आपल्याला तो आपल्या पार्टीत नाही तू नाही गेला तरी त्याच्या पुरीला पोर होणार तो काय माहिती नवरा बायकोचं भांडण झालं ना तुम्हाला एक सांगतो बायको किती रागू द्या फक्त तिच्या का पाहत राहास बोलायचं नाही बोलला मग मी आला तू बोलायचं फक्त असं पाच मिनिटं पाहत राहा आमच्या सत्तर टक्के अवलादी संध्याकाळी जेवायला घरी नाही आणि ही म्हणती दरवाजा उघड ठवा पप्पू येईल तुला बसवलं पाहिजे अंगणात पप्या येईपर्यंत तुम्हाला काय झालंय आईत खायची सवय लागली मित्र बरोबर नाहीत भंगार माणसात बसायचं कोणच्याशी द्वस्त्या करायच्या ज्यांना आखली नाही बेवडे बावडे <laughs> तुझ्याशिवाय मला करमत नाही त्याची चड्डी वल्ली झाली तुला काय करमत नाही आमच्या महाराज मंडळीने सुद्धा नुसत्या तांगड्या वाढायच्या एका बाबाचं कीर्तन झालं का दुसऱ्या बाबा लगेच म्हणायचं त्याला काय येते लोकांनी म्हणायचं दोघांना काय येत नाही माळ काढा आणि प्या जो माणूस गालावर हसता नाही तर खड्डा पडतो प्रेमात यशस्वी असतो लगेच माया काय माणस आहे. तुम्हाला आयडिया सांगतो बहीण दिवाळीला आली ना तर बहिणीला साडी आणता नाही ना पंधराशेची आणायची आणि चिठ्ठी पाचशेची चिटकवायची तुम्हाला आयडिया सांगतो तुम्ही आपले मंत्र फारा मार काही झालं तर ती आपली बहीण इथं काय येऊन बसली अडपटाची इथं काय